Salut! Astăzi este despre a califica. În dicționar este a dobândi un nivel adecvat de pregătire. Um, Aristotel spune așa, plăcerea în slujbă pune perfecțiunea în muncă. Care va să zică și eu cred că uh, gradul nostru de calificare nu constă în câte diplome avem și care mai de care mai uh, extraordinare, ci dacă s-ar putea pune ca și metaforă pe diplome. și n-are rost să mai facem acea muncă. De aceea găsim pe toate drumurile oameni care se plâng că nu le place job și așa mai departe, pentru că poate nu s-au întrebat acest lucru foarte important, dar bagatelizat de multe ori de, de cei mai mulți dintre noi. Cât de mult îți place acea muncă, asta te califică. Ceau!